L'étude n'a été faite que sur des revues open access. Et il n'est pas impossible que si d'autres revues euh, s'étaient vues soumettre les articles, euh, il y a peut-être des petites revues qui font mal, pas forcément bien leur travail et qui auraient pu l'accepter. Donc là, il n'y a rien qui prouve que ça aurait fonctionné euh, mieux dans des revues sous abonnement. Le rôle de l'éditeur, que ce soit en open access ou en abonnement, est le même. C'est assurer la qualité de la publication, donc le peer review, et puis ensuite s'assurer que l'article est largement diffusé et a la visibilité qu'il mérite. Mais c'est vrai que le Open Access Gold a vu émerger tout un tas d'éditeurs prédateurs euh, qui, on l'a vu tout de suite, euh, publient n'importe quoi du moment qu'on paye. Donc c'est aux chercheurs d'être vigilants, de faire attention où ils publient et puis euh, se méfier aussi du, du, low cost euh, parce que un, service de qualité, ça a un certain coût et il faut toujours se méfier des, coûts qui paraissent trop beaux pour être vrais. Nous, en tant qu'éditeurs de sociétés savantes, on est proche des partenaires euh, scientifiques, euh, des, chercheurs, et on met ce point en avant euh, de la qualité de la publication qui est toujours, toujours le, importante.